Car musico ciam gravas, por imagi justan mondon. Bonam vesperon al civi. Mi jus finis exameni per rete, per Zoom, Kai protiu mi havas la, mi diru, formalan uh, vestagion kai ja mi volas diri al vi che mia sento esti squaso eniri tunelon sed kiam vi eniras tunelon Je la fino vi vidas mal grandan lumon kai baldo mal baldo vi atingos cin. Kai tio estas la forto por daure bicicli por atingi la finon de la tunelo. Kai mi volas danki la mal avaruloi n kiui hierau donatsis monon for emergency mi vera estas cortuscita de vi, coram dankon. Kai ja. Uh, mi ne plu povas meti esperantan muzikon, sed uh, mi estas praticanta ion novan por la venontai episodoi, do restu kun mi en la sema infino estos novajoi. Gis la, namasteon al viciui, duon namasteon al viciui, e gis morgao di nove.